Ay, what's up mga kinderis? Ipaprang natin. <laughs> Ipaprang natin mamaya si Kurt. Second prank ni si KGP. Mahirap yun ni eh, prank. Si Kurt, madali lang. Ah, ang agaw natin prank mamaya ay siya. Nandun pa siya ng bike sa labas. Ah, ang agaw natin prank mamaya ay ice cream prank. Yung prank. Ay, este yung ice cream. Nalagyan natin ng sili. <laughs> Bumili ako ng ice cream kanina. Half na lang kinain ko. Masarap i-coaxing cream. rin. Paborin ko. Abangan mamaya. LD <laughs> na naman to. Manorin yung mga latest sa vlog ko. Nakaganda. Road to 4K tayo. Ulit. Road to 4K. Bumalik ako ng 3,900 eh. Dahil sa mga sub, umay. Lolo naman. Baka naman. Ipa-4K mo ako. Sige. Update na ako mamaya kung start na vlog. Mga 7 or 7.30 mga 6pm kakain na kami madami na to Madam salita. Bye-bye. Abangan mamaya. I love you mga kinilis. Ingat. Mamaya. A few moments later. West Wing uy. Uy. West Wing. Ano naman? Ano sa kasoy mo? Saan man ako? Sa kasoy. Pag-ibig mo ni. Wala ko so. Basi mo. Unsa? Kana mandi ka. Kamo na kutsara. Imo tag ice cream king, tunga ka sa bayan, tunga punta sa ice cream. Tiga. Ikaw sa isa ka ikaw isa ikaw isa sa ikaw isa sa cream o tunga ta sa bayan sa kondensada. Tabi na kutsara da. Tara, bibi. Man, kutsara. 그때는 맥주는 뭐고? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? 그거 맞다.